हो. बुद्धीच्या सागरात मंथन भीमात होते समतेच्या भावनातील चंदन भीमात होते तालात जीवनाच्या विषमता नाचली न्यायाची रागदारी गुंजन भीमात होते संकल्प या मनाचा क्रांती करून गेला निधड्या मनाचा मोठा होऊन सिंह गेला टिपविले कैक माझ्या धुरंधराने इतिहास घाडविला माझ्या युगंधराने मी आस नाही केली श्रीमंतीच्या धनाची फुलवेली बाग ऐसी येथे परिश्रमाची दुःखाला झेलणारा काळाला छेदणारा गुणवंत पाहिला मी अन्याय झुंजणारा विसरून गेला शेवटी जातीयतेची ज्वाला भीमराव माणसाला माणूस करून गेला भीमराव माणसाला माणूस करून गेला